Bakanları verin Beyler bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika Levent. Levent. Avukat. Hakem bak hiç şey biraz hocam o da açılır. Biraz açılır. Biz 3'e 3, 4'e 4. Hadi ben de oradan Faruk. Abi yaşlılar gençler mi oldu? Burayı. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Burayı. Kumpasa gelin. Burayı. Abi kilolu olmaz. Güçsüz ya. Hepiniz yaptınız da bir şey. Abi. Ya götüne sok ya. Hadi ya tamam bir şey yok tamam. Abi Özge ben sana atlıyorum. Vay yavrum ne diyor?

Bir dakika bir, bir dakika dur bir dakika dur. Kulum dik dur. Ulu Bey. Ulu Bey o götle oğlum kulum götü indir aşağıya. Tamam tamam. Şey tamam. Bir dakika dur. Bir, iki, üç. Gel. Evet. Abi cezalısın. Allah'ım boynum boynum. Allah'ım boynum İyi ki ben atlamamışım bari. en öne atladın mı? Abi ne süre bırak ya? En sondaki gündü. Abi çok acele ettin ya. Vallahi ben çok tam acele ettin. atlarken çekildim. Atlamadım. Hayır abi ya. Atlayacaktı tam o zaman. Hadi Tut diyecekti ya. Ay ya. 2 3 dediniz bize. Hadi aynısını Olmaz bir daha abi. yap o zaman. Buralar aykırı mı? Yat yat yat yat yat. Abi o videoda her şey çıktı görürsünüz. Kapat kapat. Kapat. gitti.